नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका एम सी शोरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म की जो कि है एक web based algo trading platform और जानेंगे कि उस प्लेटफॉर्म में कौन से ऐसे सिम्बल्स हैं जो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी दोस्तों उसमें हमने बात की थी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों टाटा मोटर फ्यूचर्स की टाटा मोटर फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो total nine total six signals हैं जो हमें वहाँ पर दिख रहे हैं जिसमें वन पॉइंट्स का प्रॉफिट है और अप्रोक्स वन परसेंट की एक्यूरेसी आपको वहाँ पर मिल जाती है अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों पिछले छः महीने की ट्रेडिंग में अगर आप वहाँ पर one lakh fifty thousand invest करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों वो है three lakh forty seven thousand का तो आपका जो कैपिटल गेन है वो अप्रोक्स थ्री टाइम्स हो सकता है तो इस तरीके की एक्यूरेसी लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ों को आपको एक समान रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखते तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एल्गो क्रैप पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एक इमोशनलेस एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और एक स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और मनी मशीन की जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों उस उसमें हमने कोई टारगेट टू टारगेट थ्री नहीं रखा उसमें सिर्फ एक सिंगल टारगेट है यानी कि या तो स्टॉप लॉस पे आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा या फिर टारगेट पे ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर छह महीने आप लगातार उस पर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा कैपिटल गेन मिल सकता है तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरीके से हमें उसको स्टार्ट करना है सबसे पहले दोस्तों हमें जाना होगा हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है एल्गो तो एल्गो की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है साइनअप का बटन आपको साइनअप के बटन पर क्लिक करना है और अपनी सारी की सारी डिटेल्स आपको वहां पर फिल कर देनी है तो दोस्तों सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपको अपने आप को वेरीफाई करना होगा अगर आप वेरीफाई ईमेल के बटन पर प्रेस करते हैं तो उसके बाद आपको वहां पर एल्गो क्रैब में आपको लॉगिन करने का एक्सेस मिल जाएगा और जैसे ही आप लॉगिन करने आएंगे उसके बाद आपको दोस्तों जो सबसे पहला काम करना होगा एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए वो है अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना और ऑथेंटिकेशन करना तो उसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा ऑथेंटिकेशन के टैब पर जो कि हमें लेफ्ट में सबसे सबसे टॉप पे मिलेगा वहां पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है और अपने ब्रोकर की क्रेडेंशियल्स डालनी है और उसके बाद अपडेट के बटन को प्रेस कर देना है जब आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं ब्रोकर की वो प्रॉपरली वहाँ पर सेव हो जाएंगी और उसके बाद दोस्तों आपको एक बटन दिखेगा उसके नीचे जिसमें आपको गेट एक्सेस टोकन का एक बटन है उस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको वो ब्रोकर की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहां पर आपको अपनी क्रेडेंशियल्स फिल करनी होंगी अपने आई पासवर्ड डालने होंगे उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुली आप सारी चीज़ें करेंगे तो वापस वो रीडायरेक्ट करके हमें हमारी वेबसाइट एल्गो क्रैप के ऊपर ले आएगा उसके बाद फिर से हम ऑथेंटिकेशन के पेज पर जाएंगे और वैलिडेट टोकन का बटन प्रेस करेंगे तो ये है दोस्तों फर्स्ट टाइम आप जब आते हैं तो आपको इस तरीके का प्रोसेस करना है और उसके बाद हर रोज आपको एक चीज करनी होगी वो है गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना जैसे ही आप गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे फिर से आपके ब्रोकर की डिटेल मांगेगा और ब्रोकर की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा सक्सेसफुल होने पर वो वापस आपको वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा ये काम करने में आपको ज्यादा से ज्यादा एक मिनट का वक्त लगेगा तो डेली आपको एक मिनट का वक्त यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर देना होगा एल्कोक्रैप पर आकर साढ़े से नौ के बीच में यानी कि जब ट्रेडिंग डे शुरू होता है उससे आधा घंटा पहले आप ये काम कर सकते हैं मोबाइल ऐप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एल्गो क्रैप की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है आप जाएँ तो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने मोबाइल से ये चीज़ें कर सकते हैं तो दोस्तों ऑथेंटिकेशन का पार्ट हो गया ख़त्म ऑथेंटिकेशन करने के बाद हमें क्या करना होगा उसके बाद हमें एक स्ट्रैटेजी लगानी होगी लेट सपोज अगर आप टाटा मोटर्स पर काम करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रैटेजीज़ के पेन में जाना होगा और स्ट्रैटेजीज़ के पेन में आपको मिलेगा कस्टमाइज स्ट्रैटेजी का एक टैब उस उसको जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपको एक स्क्रीन डैशबोर्ड दिखाई देगा उस डैशबोर्ड में सीधे हाथ की तरफ आपको क्रिएट सिंबल का बटन दिखाई देगा अब क्रिएट सिंबल के बटन को प्रेस करोगे तो आपको एक विंडो खुली हुई दिखाई देगी उस विंडो में सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी पे हमें ट्रेड करना है वो चीज़ हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा सिंबल का नाम अब दोस्तों सिंबल के नाम में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ हर ब्रोकर का अलग अलग सिंबल नेम है यानी कि वो अलग अलग तरीके से सिंबल्स को दिखाते हैं तो जिस तरीके का आपका जिस भी ब्रोकर ब्रोकर पे आप यूज़ कर रहे हो उस ब्रोकर के हिसाब से आपको सिंबल का नाम सर्च करना होगा जैसा ब्रोकर ने सर्च किया जैसे आप अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं सेम तरीके से आपको आगे यहाँ पे सर्च करना होगा तो वो आपको सिंबल वहां पर मिल जाएगा और सिंबल आपको ऐड करने के बाद वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको एम करना है आई करना है तो क्योंकि मनी मशीन की स्ट्रैटेजी इंट्राडे है तो हम ऑब्वियसली एम पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट टाइप में भी हम उसको रेगुलर ऑर्डर कर देंगे अगर आप चाहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर लगाना तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको कस्टम स्टॉप लॉस या टारगेट देने पड़ेंगे जो हमारी स्ट्रेटजी के स्टॉप लॉस टारगेट हैं वो वहाँ पर काम नहीं करेंगे अब चलते हैं दोस्तों आगे उसमें नीचे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का बटन मिलेगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसको सेव कर देना है जैसे ही आप उसको सेव कर देते हैं उसके बाद आप देखेंगे डैशबोर्ड पर एक और आपको एक कार्ड दिखाई देगा जो कार्ड बन के आ गया वो कार्ड पे आपको बटन मिलेगा ब्लू कलर का उस बटन को प्रेस करना है वो रेड कलर का हो जाएगा जैसे वो रेड कलर का हो जाएगा उसका मतलब है कि वो सिंबल स्टार्ट हो गया है बस दोस्तों इतना ही करना है और आप डेली उसमें प्रॉफिट्स कमा सकते हैं क्योंकि मनी मशीन इंट्रा डे है तो आपको डेली कुछ ना कुछ ट्रेड होगा आइधर थोड़ा बहुत प्रॉफिट या थोड़ा बहुत लॉस लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तीन से छः महीने की तो वहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी दोस्तों मिल जाएगी तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको क्रैप की वेबसाइट पर जाना है क्रैप की वेबसाइट पर आपको छह दिन का डेमो मिलता है जैसे आप रजिस्टर करते हैं आपको छह दिन का फ्री ट्रायल मिलता है यानी कि आप छह दिन पहले चेक कर सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है प्लेटफॉर्म हमारा और किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है तो छह दिन का जब आप ट्रायल लेंगे आपको डेमो मिलेगा छह दिन में आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी काम कर रही है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जाइए वेबसाइट पर लॉग कीजिए डब्ल्यू पर जाना है आपको आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी देख पाएँ किस तरीके से प्लेटफॉर्म काम करता है दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care happy trading